Гибрид Тусон. Э, это гибрид сахарной кукурузы средне-позднего созревания, порядка 78-80 дней, в зависимости от региона. Гибрид очень компактный, растет компактным растением, э, растет как на богаре, так и на поливе. Качан 22-23 сантиметра и 5,5-5,7 сантиметров в диаметре. Это один из самых э, толстых початков со всей линейки. Зерно не очень крупное, но идеальной красивой формы, идеальный золотистый цвет, очень нежный на вкус.